all right you guys we are gonna try to make it as quick as possible because i have to go pick up my son i have to leave the house in a few minutes got my nuts got my pinky um drink and i got my paper let's do this make it all together j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci de bring it. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hein. Ça fait un petit bout de temps, donc euh, franchement très contente. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, euh, je pense qui va vous intéresser. Hmm, elle m'intéresse moi aussi. ça fait bientôt euh, trois 3 ans que tout ça s'est passé. Et à un moment donné, soit vous allez dire que je force, soit vous allez dire que j'ai soif de buzz, soit vous allez m'en vouloir parce que j'en ai pas assez dit. Mais il y a un moment donné, il faut se détacher. Donc là, je vais me détacher. Mais c'est surtout que c'est une vidéo que je m'étais dit pourquoi pas, je peux la faire. Ça me pose aucun problème de faire cette vidéo. Plus ça a tardé et plus... Et moins j'avais envie de la faire. Parce que bah forcément. D'ailleurs c'est bien pour ça qu'on dit que c'est bien de ne pas réagir à chaud je tâcherai de m'en souvenir. Je fais vraiment cette vidéo parce que jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive encore d'échanger avec la plupart d'entre vous, avec grand plaisir bien sûr. Mais euh, pas, pas, sur ma situation, pas sur mon sujet, mais parce que justement, il y en a plein d'autres qui traversent euh, des situations similaires euh, qui ont besoin de parler et puis c'est vrai que parfois c'est plus facile de venir parler à quelqu'un avec qui il y a une certaine distance hein. genre pas nos amis, pas nos familles mais juste quelqu'un avec qui on se sent proche mais qu'en même temps on n'est pas si proche que ça parce qu'en vrai de vrai on se connaît pas. D'où la raison euh, de faire cette vidéo, c'est pour faire une réponse plus ou moins générale sur lesquelles je pourrais rediriger maintenant à partir d'aujourd'hui bah, les gens. Alors pour recontextualiser un peu la situation, euh, tout simplement euh, je me suis séparée. Je me suis séparée pas longtemps après l'arrivée de mon bébé. Ah il y a énormément de choses qui se sont dites. Hein. Il y a plein plein plein de choses qui, ont, qui se sont dites. Je pense qu'il est important de rester focalisé sur ce que moi j'ai dit. Ce que les gens font de ce que moi j'ai dit, ça... Malheureusement, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je suis jamais revenue en fait sur les réseaux pour rectifier quoi que ce soit. J'ai juste laissé faire les choses parce que bon, Déjà, vous vous rappelez, on disait ça tout à l'heure, hein, réaction à chaud. Voilà, j'avais réagi à chaud et puis euh, après, ça servait à rien de venir rectifier et dire non, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Non, en fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Enfin, voilà, c'est pas grave, tu, tu, tu, laisses voler les colombes, laisse voler les colombes. C'en est venu une longue période de ma vie où ben, forcément j'étais séparée. Hein. Rester active sur les vidéos, euh, rester présente sur mes réseaux et tout, ben, c'est quelque chose qui était important pour moi pendant cette période parce que ben, ça m'aidait en fait, ça m'aidait à, m'évader un peu. Donc c'était primordial pour moi de, rester transparente, j'allais pas revenir et faire comme si tout allait... Euh, voilà. Alors bien entendu, cette vidéo je ne la fais pas en tant qu'experte en love. Je ne la fais pas en tant que psychologue sexologue, mariageologue ou quoi que ce soit. Je suis juste moi, Robin, et je fais avec euh, ma vision de la vie que j'ai toujours eue, ma façon d'être, ma personnalité, mais surtout mon vécu, mes expériences, ma situation personnelle. Et euh, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai pu aider euh, comme ça, juste en partageant moi mon avis, mes opinions, ma façon de voir les choses. Et puis je sais que les gens, en venant me demander des conseils, c'est un peu ce qu'ils recherchent, c'est un peu voir quelque chose qui sorte de leur vision à eux des choses juste pour pouvoir comparer et voir si c'est quelque chose qui pourrait leur convenir. Cette vidéo elle est en aucun cas euh, pour parler de ce qui s'est passé, pour parler pour détailler euh, mon passé, ma vie privée, euh, mon couple ou quoi que ce soit. Et ça, que ça plaise ou non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est mon choix et je pense que c'est le meilleur. Vous êtes encore beaucoup à me suivre, malgré le fait que je sois moins présente qu'à mes débuts, forcément. C'est des choses que vous avez le droit de savoir, tout simplement et, puis que ça va aussi, j'espère, vous permettre de tourner la page un petit peu. Euh, une question qui est beaucoup revenue et qui je pense est importante, c'est euh, comment j'ai vécu la situation. Fermez les yeux deux secondes, imaginez-vous, vous vivez une séparation, ok, une séparation, donc vous êtes marié, vous vivez une séparation, jeune maman, ok d'accord, contextualisez un peu le truc. Euh, donc c'est 6 ans de relation, hop, bim, mariage bébé, petite séparation comment vous le vivez. Forcément, je vais pas vous dire que c'était la joie et que j'ai dansé euh, la Macarena toute la journée. C'était pas facile, mais euh, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je dois je me dois de vous dire que c'était nécessaire. Sur le moment, on se rend jamais compte qu'on a besoin de ça. Je suis pas du tout là pour faire les éloges de ma relation, de mon couple. En vrai, j'aimerais même ne pas du tout parler de ma relation. Mais ça va être un peu compliqué. Donc, euh, on va quand même devoir mentionner certaines choses qui font partie de, mon histoire. C'était euh, un choix, d'accord C'était un choix réfléchi. J'ai assumé cette décision. C'était une séparation physique, donc vraiment on était chacun de notre côté. Mais étant donné les circonstances et la situation, je dois quand même vous dire, je n'étais pas seule. C'est-à-dire que j'avais quand même un papa, euh, donc pour mon fils, très présent. Enfin voilà, j'ai pas vécu une séparation. Je pense que en fait, c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on va dire quelque chose et les gens ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, il y a énormément de gens, j'ai vu au cours de tout, tout, ce temps qui s'est écoulé, qui ont transformé cette histoire un peu comme, tu vois, ils ont vraiment fait les, les Spielberg. ça reste le père de, de, de, notre enfant. Donc voilà, il est toujours présent. En tout cas, ça c'était pour mon cas. Malgré le fait que oui, je sois hypersensible, que je suis quelqu'un qui est très émotif, qui marche beaucoup, euh, tu vois, les feelings et tout, les sentiments et tout. Honnêtement, dans une situation comme ça, j'ai détesté être la victime. J'ai vu le positif derrière cette situation et je me suis dit, quelle autre période mieux que celle-là pour se consacrer du temps pour soi, pour se retrouver, pour apprendre un peu à se connaître parce que vous savez quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation je pense qu'il y a forcément un truc qui va venir qui va nous choquer qui va nous faire prendre conscience qu'on a besoin de se retrouver un petit peu là pendant qu'on est un petit peu perdu on sait plus trop là on sait plus qui on est donc moi euh, j'avais besoin de me retrouver et puis je me suis dit bon bah voilà bingo là maintenant t'es là séparé blablabla alors certes j'ai un petit bébé mais L'un n'empêche pas l'autre. Faut savoir que je suis restée séparée pendant à peu près un an. Faut partager le temps un peu en trois comme ça et a la période où t'es un peu numb comme ça, tu, tu, sais pas quoi faire. En fait, c'est comme si tu te laissais porter par le vent et puis tu sais pas trop ce qui se passe. Après, t'as la période où tu prends conscience en fait un peu, enfin t'es là bon bah ok maintenant euh, je fais quoi et tu te poses toutes les questions qu'il faut et puis t'as la dernière période où t'es là mais euh, <laughs> je rigole. T'as la dernière période où t'es là en fait, Bagot euh, bah go en fait. où tu fonces, t'es épanoui par toi-même, je sais pas comment te dire, enfin là ça y est tu t'es retrouvé, tu t'es peut-être même habitué à la situation et du coup t'as plus peur parce qu'en vrai, de vrai une séparation, ce qui fait peur, cette nouvelle vie, c'est que t'as tellement passé de temps avec une personne que quand vous vous séparez t'es là. Pour ceux qui m'ont vraiment suivi, vous avez vu, franchement je sortais avec mes copines, j'ai trouvé réconfort dans plein de choses pendant cette période. Ma nouvelle vie de maman, euh, ma musique. Parce que ma musique, c'est moi en fait. C'est moi et, et, comme ça faisait longtemps que j'en faisais plus, juste parce que bah, j'étais trop, trop dans ma relation, j'étais trop épanouie et tout, je me suis vachement un peu, euh, comment dire, oubliée tu vois, mais c'était involontaire, c'était pas euh, obligé, c'est juste je me suis oubliée parce que j'avais d'autres choses à fouetter, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc là j'ai retrouvé, je me suis retrouvée gentiment et honnêtement euh, vers la fin de cette période euh, sombre, franchement j'étais j'étais en mode... J'étais grave, j'étais grave sûre de moi un peu, tu vois, j'avais plus peur de rien. Il y a aussi Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression que ça dérange que je dis ça, mais je vais quand même le dire, ok Parce que vraiment, je dois dire, je dois témoigner du fait que franchement, me retourner vers Dieu face à cette situation, ça a été bah, forcément le numéro 1 de ma consolation, de ma force et de mes espoirs. Et quand je dis espoir, c'est pas forcément espoir de retrouver mon amour, c'est espoir de, de surmonter ça. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'au début, il n'y avait vraiment aucun espoir. Donc franchement, ça, je dois aussi le dire. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir ben, comment les choses elles se sont faites, <laughs> comment on s'est réconcilié. Honnêtement, là, je vais parler pour moi, parce que je vais, pas, parler à la place de personne, ok C'est moi qui m'exprime. Euh, moi, très sincèrement, je trouve que les choses, au final, elles sont super bien faites. Franchement, je, vous dis, au début, on comprend rien. Au début, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive, on comprend pas pourquoi ça nous arrive. Mais au final, franchement au final on comprend énormément de choses si vraiment on cherche à comprendre on comprend moi j'ai fait ce travail moi j'ai fait ce travail c'est à dire que toutes les questions ont été posées euh, c'est pas des questions de base, c'est des questions vraiment profondes. Là, on parle d'un mariage, on parle de, de, parents, de jeunes parents, on parle d'une vie, on parle de 5-6 ans de relation, Aujourd'hui c'est 7 ans, hein, mais je veux dire, euh, à l'époque c'était 5-6 ans de relation. Il y avait des questions à poser, il y avait des choses à considérer et euh, moi je suis contente parce que sur tout ce laps de temps là, le travail a été fait en fait, tu vois. Et après on comprend plein de choses et en fait il est aussi là le message, il est qu'à un certain moment, moi je je veux rien banaliser parce que je banalise absolument rien. Chacun a ses limites, vous savez où elles sont les vôtres. Moi je sais où elles sont les miennes, mes limites, tu vois. Une fois que tout ce travail-là a été fait sur toute cette durée, on en arrive à un point où on est capable de prendre des vraies décisions, de se poser les bonnes questions. Avant que ça se fasse, j'en étais, j'étais dans un, dans un mood totalement différent. Mais, comme Dieu fait bien les choses, <laughs> énervez-vous pas, vous savez. Soit vous connaissez Dieu, soit vous connaissez pas Dieu. Moi, le Dieu que je connais, je sais que c'est lui qui fait, les, qui fait les choses. Et quand je vous dis qu'on n'était pas du tout, du tout, du tout dans cette optique-là de base et que les choses se sont transformées d'un coup d'un seul, ben voilà, je, le dis comme ça, comme ça vous le savez. ce que vous voyez sur les réseaux, ce que vous voyez, ce qu'on vous partage, c'est la vraie vie, mais c'est pas toute notre vie. C'est pas ça qui fait notre vie. Non, baby girl. J'ai recommencé à afficher un peu ma vie de famille sur mon Snapchat. Et directement c'est... Mais attends, mais c'est trop bizarre, mais comment t'as fait Les gars, il s'en est passé des choses en termes général et surtout dans une situation pareille, la réconciliation ça peut prendre du temps parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que juste parce que on s'est dit ce qu'il faut se dire, on s'est dit des mots doux, on s'est fait des éloges, ça y est, il y a réconciliation, tout va bien, tout est revenu dans l'ordre. Et eh ben non, l'important c'est que chacun d'entre nous sache bien que rien n'est acquis c'est pour ça que moi personnellement, eh ben, j'ai tenu à prendre le temps qu'il me fallait. J'ai pris du temps, mais si vous saviez, en fait ce qui est trop frustrant c'est que vous, vous voyez des trucs et et après vous en faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas vu tout le temps qui s'est écoulé entre les je sais pas combien de mois de travail, de réconciliation. Parce que la réconciliation c'est pas juste bon allez ça y est on a fait assez de pause, let's go, let's do this. Hein. C'est pas que ça, c'est tout un travail et, et c'est juste, c'est à considérer, c'est à considérer. Le pardon... Est-ce que c'est un choix le pardon Est-ce que c'est un choix le pardon En fait, tu choisis pas si tu veux pardonner une personne ou pas. Parce que t'as beau dire à une personne je te pardonne, et si dans ton cœur c'est pas le cas, si dans ton cœur c'est pas guéri, ben non en fait, tu vois. C'est un travail, tout est, tout est à travailler à chaque fois. Je vous encourage à toujours euh, vous écouter et à prendre en compte vos sentiments en fait. Tu ressens quoi moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, en fait. D'où la longue pause, d'où le fait euh, de, reprendre la musique, de sortir, de, de vivre. J'ai mis tout mon énergie dans ma nouvelle vie de maman. Et en fait, plus je faisais des, plus j'atteignais des objectifs et plus ça me redonnait confiance en moi. Un autre truc que j'ai appris par rapport à ça, Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Attention, là, je parle pas du tout de mon histoire ou quoi. Mais c'est juste ma théorie. C'est un truc que j'ai partagé avec beaucoup d'entre vous, donc c'est pas que je le dis. Mais moi, honnêtement, je trouve que les mecs, ils comprennent pas leurs bêtises tant qu'on leur donne pas une bonne leçon. Et la bonne leçon, c'est pas genre vengeance, moi je vais faire la même chose, La bonne leçon, c'est pas ça. La bonne leçon pour un homme, un vrai mec, je pense, c'est vraiment de réaliser que la meuf, en fait, elle vit très bien sans lui la meuf en fait elle est... Tu vois genre elle est... Je sais pas comment dire. Elle s'en sort bien. Parce que tu sais un mec, il est satisfait, il se sent honoré, il se sent fort, il se sent homme dans quoi Il se sent fort, homme dans le fait de... de, gérer la vie d'une femme un peu, tu vois. Je sais pas de pas de contrôler mais de pouvoir subvenir comme ça tu vois parce qu'il se dit bah ah c'est moi qui fais que c'est moi qui fais que c'est moi qui fais que quand après il se passe quelque chose bah je pense un mec il se dit euh, Hmm. De toute façon, elle n'arrivera pas sans moi. Donc c'est simple, l'équation est toute simple. faut y arriver sans. Et en plus, c'est tout bénef quand on arrive sans. Parce que quand tu y arrives, quand tu fais ce travail-là et que tu te défonces, tu te défonces et que tu fais, tu fais le taf, tu vis ta vie, tu, reprends le travail, tu fais tes petites tunes, euh, tu gères ta maison, tu gères ton, ton, corps, ta tête, ton, apparence et tout, euh, que tu toujours là, que tu sors. honnêtement, la personne euh, en face, elle se dit... Euh, merde, je, viens de donner ce conseil, je viens de donner ce conseil à une abonnée il y a pas longtemps qui m'expliquait sa situation et je lui ai dit honnêtement ça fait mal, je dis pas on va pas pleurer, je dis pas on va pas être mal, ça fait super mal mais nous on a cette capacité je trouve les femmes, tu vois, Genre on arrive à aller accoucher, on peut même accoucher de 7 enfants d'un coup, enfin 7 enfants euh, le, même jour et, puis se remettre en forme, continuer à marcher. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est très très très simple, très significatif je trouve de la femme. On a le droit d'être triste, faut le vivre, faut être sincère avec, euh, avec nous-mêmes, avec nos sentiments. Mais en fait, il y a un moment donné, hop, tu remets tes baskets et puis tu sais, tu, tu vois genre moi je trouve moi je vois les choses vachement comme ça vous savez chacun a son histoire j'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire on va essayer de trouver une raison au fait que je dis ça. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai entièrement confiance en mon mari. J'ai toujours eu confiance en lui. C'est ça, plus 7 ans, 7 ans qu'on est en couple. Ça, c'est franchement, j'ai eu le droit à une relation vraiment. J'ai été, je suis très chanceuse. Voilà. Euh, on a vécu une crise, c'était la plus grosse crise de notre vie. Euh, on n'en avait jamais vécu, jamais vécu avant. Il a fallu que ça arrive. Et honnêtement, moi, je priais pour que si ça s'arrange, que cette crise-là, elle était la, la plus bénéfique pour notre couple au monde. Ok Je pense pas que je me serais remise en couple avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. C'est pas vivable. C'est clair, la confiance, elle est pas restée. Elle est partie à un moment, puis il a fallu qu'elle revienne. Euh, mais le travail, comme je vous disais tout à l'heure, le travail a été fait. Et quand bien même, tu sais, quand on, vit, on traverse des périodes aussi sombres comme ça, on a toujours... Moi, en tout cas, j'ai toujours... J'en ai, pas, ai pas traversé beaucoup euh, dans ma vie, peu importe euh, avec qui, mais j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas nous-mêmes pendant ces périodes-là. On n'est pas dans un film, mais c'est comme si tu te disais je reconnais, je reconnais pas cette personne. Je ne sais pas qui c'est, tu vois. Et en fait, moi j'ai senti que ma confiance était revenue à partir du moment où je me suis dit ah there he go <laughs> c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ok non là il y a là là c'est bon là là il y a quelque chose à faire il y a de l'espoir donc voilà pour la suite ben, on verra bien on est à l'abri de rien dans tous les cas, on a contrôle sur rien du tout. J'ai pas dit qu'on allait finir, notre vie euh, mariée euh, à vie et puis euh, enfin voilà, Dieu seul sait. Je nous le souhaite, mais Dieu seul sait. Et c'est mais tout peut arriver, tout peut arriver. Demain, je peux revenir, je vous dis ah, séparation, on sait pas. Mais il faut tout laisser dans les mains de Dieu parce qu'on a le contrôle sur rien. Et puis quand on essaie d'avoir le contrôle ici-bas, c'est malheureusement c'est la catastrophe. Je pense qu'on voyait pas les choses de la même manière déjà. Donc chacun vivait un peu son truc de son côté. Et moi, en prenant mes distances dans tout, cette histoire, parce qu'en plus c'est difficile, hein, parce que quand on partage un enfant, <laughs> qu'on partage un même nom de famille, c'est très compliqué. Mais je sais pas par quelle force, je pourrais pas expliquer par quelle force j'ai réussi à me détacher. À un certain moment, j'étais plus du tout dans cette histoire en fait. Mon cerveau, ma tête et tout, rien, rien du tout. Et, euh, ça, ça, ça c'est une période super décisive et qui m'a fait énormément de bien parce que j'ai pris du temps. En fait, c'est comme s'il n'y avait que moi. Ça y est, là, il y avait mon fils aussi, c'est sûr. Mon fils d'ailleurs d'abord, tout devant. <laughs> et moi derrière. Mais il y avait... Dans mon esprit, il n'y avait que moi. Je pensais plus à moi comme étant la coéquipière d'une autre personne, j'étais seule. Tu vois. Et ça, en fait, où c'est bénéfique, c'est que c'est dans cette période-là que tu commences à faire des choses pour toi. Indirectement, ça te console. Moi j'ai repris la danse, j'ai repris la musique, j'ai toujours dans mes activités euh, sur les réseaux sociaux et tout. Et surtout je faisais tout ça genre vraiment sans aucun but, je faisais ça pour parce que j'aime faire ça. Donc franchement c'était super gratifiant, ça faisait du bien. Euh, j'avais perdu du poids, donc enfin voilà, j'avais l'impression de... J'étais bien dans ma peau en fait. Je me suis grave, grave, grave focalisée sur ma vie de maman. Et qu'est-ce que ça m'a épanouie de me dire, putain, mais en tout cas, qu'est-ce que je suis une bonne maman. Enfin, selon moi, hein, selon moi, parce que moi j'avais des... En fait, j'ai tout misé sur ça en fait. Je me dis, c'est des choses que même je pense j'aurais bâclé et ça aurait pas été très grave. Mais en étant toujours dans cette en étant dans mon couple et tout et tout sans rien du tout bah c'est pas des trucs qui auraient il n'y aurait pas eu cette sonnette d'alarme comme ça dans mon cerveau euh, par rapport à, ma vie de maman après bah, en fait on est tout simplement arrivé à un stade où bah moi j'étais un peu trop bien je pense <laughs> j'étais un peu ouais en fait j'étais j'étais à l'aise là j'étais là c'est comme si une routine s'était installée et à un moment donné je pense que ça fait un peu peur à l'autre parce qu'il se dit, oula, un peu trop à l'aise là, tu vois. Je pense que si on s'était pas, je pense que si ça avait duré encore un petit peu trop longtemps, bah, on se serait peut-être pas remis ensemble parce que tous les deux on aurait été beaucoup trop confortable, encore plus confortable qu'on l'était dans cette situation, tu vois, genre euh, on s'entendait super bien, euh, franchement on s'entendait bien, <laughs> genre il, il s'occupait du petit, il me le ramenait, euh, enfin on échangeait par message et tout, c'était vachement cordial, on pouvait même des fois, je sais pas, rigoler un peu, on en atteint un stade où c'était pas très clair, et pourtant on était toujours séparés, tu vois. Moi je pense que c'était une période qui était vachement bénéfique au final, ça a fait mal, c'était dur et tout. On dit que dans les couples, bah, il y a des hauts et des bas, euh, il y a des crises et tout et tout, bah, c'était notre première crise. C'était notre toute première crise. Euh, donc bon, est-ce que ça devait arriver Moi je pense que oui. <laughs> je pense qu'en plus il a fallu compenser le fait que pendant, euh, 5, ans, que pendant 5 ans de relation, bah, franchement tout avait l'air d'être trop parfait. Euh, je parle de la relation, je parle pas des personnes parce que je ne suis pas parfaite. Il ne l'est pas non plus, vous inquiétez pas. Est-ce que je regrette de l'avoir rendu public cette histoire euh, Oui et non. Je regrette de l'avoir rendu public de la manière dont je l'ai fait, oui. Parce que comme vous le pensez bien, euh, c'était une réaction très à chaud, très très à chaud. C'était un surplus, c'était voilà, c'était un j'en ai rien à foutre, allez, vas-y, go, tu vois. Dans ma tête, ça avait explosé et puis euh, voilà, réaction à chaud, bah, c'est jamais bon. De l'avoir dit, je le regrette pas, juste de la manière dont je l'ai dit. Voilà. Parce que dans tous les cas, c'était un stade aussi où il fallait que je dise quelque chose en fait. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que la bombe a éclaté, mais qu'après, ça en est écoulé des mois avant que je pète un vrai câble. On m'a beaucoup soutenue, mais je me suis aussi beaucoup fait euh, juger par rapport à, mon choix d'annoncer ma séparation ou de me séparer tout court euh, parce que j'exagérais, parce que j'étais une gamine. genre juste pour ça, genre vraiment tu la meuf elle veut se séparer juste pour ça quoi. Ça y est, il y, a conversation, euh, c'est virtuel et puis tu veux te séparer, tu veux un divorce. Bah en fait chacun ses limites, bah en fait chacun voit les choses comme il a envie de les voir, bah chacun, chacun vit les choses de manière différente. Voilà, voilà. j'ai attendu très longtemps. Enfin, j'ai même pas attendu en fait, c'était naturel, c'était instinctif. Genre, c'était juste prendre mon téléphone et faire ça, genre euh, comme ça, les trois ou les deux. C'était même plus dans mon automatisme en fait, j'y pensais même pas. Genre sortir mon téléphone, faire des photos, faire des trucs et tout, je, le faisais même pas. Mais c'était naturel, j'y pensais pas. Genre, je, c'est comme si ça s'était désactivé pendant toute la séparation, cette, fonction elle n'existait pas. Euh, et en fait, c'est juste que j'étais pas prête. Donc sachez que moi, je me suis, nous on sait, on sait accorder ce temps-là. C'est-à-dire que j'ai pas fait la, meuf, on s'est remis ensemble et d'un coup vous avez recommencé à nous voir euh, sur mes réseaux et tout. Non, non, non, non, non, s'en est écoulé beaucoup de temps avant ça parce que je me suis toujours mis en garde je me suis toujours dit hmm, et si et si ça marchait pas et franchement la réconciliation c'est pas facile surtout avec une histoire comme ça la réconciliation c'est montagne russe en fait c'est un coup c'est tout va bien un coup c'est en fait non en fait j'arrive pas un coup c'est tout va bien non en fait en fait non c'est pas possible on n'arrive pas et c'est comme ça longtemps longtemps et le but en fait c'est de tenir bon tenir bon tenir bon jusqu'à ce que encore une fois je, je, ne vois pas l'avenir je ne lis pas l'avenir et c'est très bien comme ça. <laughs> Mais euh, aujourd'hui, tout va bien, ok Je vous rassure une dernière fois sur toute cette histoire, comme ça on peut vraiment arrêter avec tout ça. Et, euh, et voilà, on verra bien. Euh, moi, c'était mon, premier gros scandale en fait sur les réseaux. Premier scandale <laughs> dans ma relation de couple et premier scandale sur les réseaux et tout. ce que je regrette, c'est vraiment ce que les gens ont fait de cette histoire. Voilà, Franchement, quand, quand une personne partage quelque chose avec vous, prenez ce qu'elle vous donne et, rajoutez-y rien du tout. Genre stop, il y a un point après à la fin, tu vois, genre c'est fini. Je me rappelle que j'ai dit, je pense ma phrase elle se terminait par euh, jusqu'au divorce. Genre... Euh, on, se sépare jusqu'au divorce, un truc comme ça. Et quand maintenant certaines personnes ont compris qu'on s'était remis ensemble, les gens m'ont voulu d'avoir dit que j'avais divorcé, mais j'ai jamais dit que j'avais divorcé, mais j'ai jamais dit que j'avais divorcé en fait. Et puis quand bien même, s'en est écoulé, genre je sais pas combien de, mois, une année entière, je suis jamais revenue sur les réseaux pour dire « Coucou les gars communiqué de presse, si jamais c'est officiel, je suis enfin divorcée » J'ai jamais confirmé la chose. Donc euh, donc c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue comment les gens ils s'approprient votre histoire, c'est dingue comment les gens ils en font ce qu'ils veulent. Et, c'est juste ça que je regrette. Si j'ai un conseil à donner à des personnes qui traversent la même chose que moi, surtout dans un mariage j'ai envie de dire, parce que honnêtement je vais pas faire la meuf et tout, mais honnêtement si vous n'avez pas de lien, si vous avez aucune responsabilité qui vous lie, et que vous vous sentez trahi, que vous vous sentez pas respecté et tout, euh, franchement, il faut partir. Dans tous les cas, il faut partir dans cette, dans cette situation. Mais il y a quand même un mais lorsqu'on est lié. Euh, et le mais, il n'est pas pour dire euh, mais si t'es marié, reste, peu importe. Non, le mais, il est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Un couple, deux personnes qui se mettent en couple et qui s'unissent dans les liens du mariage, ok, et devant Dieu et tout ça, c'est juste ces deux personnes, ça c'est selon mes dires, c'est selon moi, ces deux personnes qui décident de partager leur vie ensemble, c'est comme une équipe, ok C'est une équipe qui se construit. Euh, dans toute équipe, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des choses qui font que, voilà, il y a des choses qui, qui, vont pas. Le but quand il se passe ça, c'est de surmonter ça, ok on demande à personne d'accepter de tolérer ce qui n'est pas tolérable et ce qui n'est pas acceptable. On demande aux gens de faire le travail qu'il faut lorsque c'est possible. Vous savez pas comment c'était dur. Moi, je me suis fait tirer par les cheveux, je me suis fait tirer par les oreilles parce que j'étais déterre. Je voulais plus rien savoir de tout ça. Et qu'à côté de moi, bah, il y a quand même pas mal de gens dans mon entourage qui soutenaient pas cette décision parce qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas pourquoi, ils trouvaient que c'était trop, c'était trop excessive et tout et tout comme réaction, mais c'est propre à chacun. Et du coup, bah moi, ce qui est cool, c'est que ce qui m'a ce qui m'a permis de, de, me retrouver et tout, c'est tout ce temps qui s'est écoulé où je me suis pas mis de pression, je me suis pas dit ok maintenant décide, tu divorces ou tu divorces pas, t'es en couple ou t'es pas en couple, tu fais ci ou tu fais pas ça, je me suis, je me suis pas, franchement j'ai vidé mon esprit, je me suis occupée de moi voilà, voilà. Alors, euh, du coup, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est la, fin, du coup, c'est la fin de la vidéo. Euh, je sais pas, honnêtement, c'est parti en gros freestyle à la fin. Pourtant, je vous assure, <laughs> je l'avais bien préparé. En tout cas, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent encore aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont soutenu ok, que ce soit pendant cette période ou même après. J'espère que je vous le rends à chaque fois que, à chaque fois que je peux échanger avec, euh, avec vous ou bien à chaque fois que vous voyez mes vidéos, à chaque fois que vous voyez mes posts et tout et tout, bah, j'espère que je vous le rends un petit peu. Euh, voilà, en tout cas sachez que moi euh, tout va bien aujourd'hui pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour mettre un gros point final à tout ça, c'est une vidéo que je vous devais et, voilà, je suis contente que, ce soit fait. Moi je vous souhaite plein de courage, plein de force, plein de bonheur à vous dans tout ce que vous entreprenez, dans vos relations ou quoi que ce soit. Et, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous.